Ahoj. Dobré ráno. Jsme tu zas. Teď už desátý dne naší poutě. Um, právě hledáme kešku na nějakým pátém, šestém kilometru. Ehm, dneska nás čeká zase zhruba 25 km, takže máme jednu pětinu, jednu pětinu před, eh, za sebou. A teď, kde jsme, to, tak, takovýchhle míst je rád zase víc. A tohle je veřejná prádelna. A zjevně funkční. Tak jenom ukážu. Tak. No a my jdeme pokračovat dál. Tak čau, čau, čau. Tak čau. Čau, čau. Máme za sebou 8 kilometrů. No a teď je otázka. Serem na to? Ne, ne. Ne, neserem. Jdem do porta. Čau. Čau. Ahoj. Tak se hlásíme už ze závěru dnešní trasy. Dneska se šlo super, i když více jak polovina byla zase po silnici, ale teď už jdeme eh, eukalyptovým lesem a zbývají nám asi dva poslední kilometry. A připojil se k nám, dohnil nás mladý kluk z Dánska, Janik. A teď se nám stará o Omery, Omery tam vzadu. No, během cesty jsme se střídavě potkávali uh, s korejcema. Prostě ta, ta naše parta je na této trase a, a mám pocit, že tady v tom složení dojdeme až do Porta. To je před náma už ani ne, možná 100 km, co? Hmm, tak tři dny. Asi tak tři, čtyři dny, no. Tři, čtyři dny chůze. No tak jo, tak to je pro dnešek všechno. Užívejte si, mějte se a zítra zase. Čau, čau.